yen kabeh kang ginayu katentreman ora perlu ngatonake rasa gedeng sengit miwa lairake panyacat mergo tan ono tentrem rahayu kang ginayu karono gawe sangsarane